कितना तेज भाग सकता है अच्छा मेरे साथ ऐसा नहीं जीने का मजा कब आता है जब पता साथ में दे रही तेरी छोटे ये जुआ है ना कलेजे का खेल है किस्मत का नहीं जो हारने से डर गया ना वो कभी नहीं जीत सकता पत्ता पलटेगा ये पार्टनर होगी गाड़िए ने नकली नोट छापने के ठप्पे कहा छुपाए होंगे यार अबे किसी लड़की का रुमाल होता ना तो तुझे एक मिनट में मालूम पड़ जाता ये दुनिया ये दुनिया शराबत की दुनिया नहीं यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है अपने हक को छीनना पड़ता है तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हो लेकिन एक बात सुन लो उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आई